Ai, Chico! Na hora, né? Vou gravar o rádio. Nossa, daí já tem que mandar pro Bitcoin tá no YouTube. Você errar o vídeo sem grana de graça. Hum. Gravou enrocando, o cara gravou enrocando. Tava roncando, do nada. Tava roncando, ele levou levantou tudo. Chacão, tu chegou, fi. Tio Gui. fez no vídeo na hora, ó. E o Shark? Abaixei. Ó, bravo, bravo. Bravo, boy. Olha a alegria do menino. Pronto, Charles. Fala que te vi. Cheguei, gostoso. <laughs> Pô, ele quase... Ainda bem que não tinha cinzeiro, né, no negócio. Agressividade do futebol. Ele é muito agressivo. Como é que dá